Justin Gatlin takes the baton for the United States. And both of those passes weren't the best, but you have to think the U.S. has a little bit of a lead here, Tom. हाँ जी बिल्कुल कैसे जा रही है तैयारी ठीक जा रही है लगता है इस दफ़ा भी मैं फर्स्ट टाइम का वैसे भी सबको पता है कि लड़के लड़के से ज़्यादा से भागते हैं चलो देखते हैं रिमशा क्या हाल है बस ठीक है फिर भी क्या बात है कुछ नहीं साल ने मुझे रेस के लिए चैलेंज किया समझ नहीं आ रहा कि क्या कर हाँ मेरे बड़े भाई के स्नेकर्स है अगर तुम कहती हो तो वो ला के दूँ वो साइज़ में थोड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन काम चल सकता है हाँ हाँ चलो ठीक है स्नेकर्स आओ ये तो फिट ही नहीं है अब क्या करना है तुम मेरे से ले लो हाँ चलो ठीक है